Mungu wangu, waniache nikuite Mungu. Katika shida nilikuita Bwana, haukufunga sikio, tayari ukashuka kunijibia. Wewe Baba wangu, mkombozi wangu, waniache nikuite, ni kweli wastahili kwa kusikia maombi yangu, za magumu linipanguza machozi yangu. Neno lako tamu limenifunza kuwa mvumilivu, nitavumilia kwa wakati wako utanijibu. Wastahili, wastahili, kimbilio langu, wastahili, wastahili, wastahili Baba yeah. Rashida.

peşinden with